السيدة الرئيسة للمحكمة الصورية للنساء ضحايا الإقصاء وعدم المساواة في الميراث جناب المحكمة الموقرة اليوم نظموا محكمة صورية un tribunal fictif مهدى للنساء للنساء آه، ضحايا الإقصاء والتمييز في الميراث آه، هو حلقة جديدة المحكمة هذه حلقة جديدة من نضالات بدأت تخوضهم الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات منذ سنة 1999 من أجل المساواة في الإرث توفى mon père il y a un an et donc du jour au lendemain euh, bien sûr je suis devenue un enfant illégitime pour l'héritage et il disait à tout le monde معناها العباد راهي ماهيش بنته معناها كاريمون ماهيش بنته Euh, donc il y a eu tout un harcèlement psychologique. Il y a eu tout un harcèlement psychologique pendant huit mois, c'était il y a un an, pendant huit mois où on n'a pas arrêté de me répéter euh, que j'étais un enfant, que, que carrément ma tante, elle m'a dit qu'il fallait que, je sois reniée, par mon père aurait dû me renier. Et euh, chez Ojib de fait et ils se sont autoproclamés لي زيريتي وقت اللي كتب العقد الصدقه انا في كرش امي مازلت تولدت شهرين بعد واختي مازالت نتي ميم با كونسي تولدت ثلاث سنين من بعد يعني بابا معناها tellement ما يحبش البنات ما يحبش زوجته اللي هي تصغر بثلاثين سنه واللي هي كانت تولدت في وسط المدينه تاع صفاقس وجات معاه للجنان وخدمت الارض معاه حافظت عليها وخرجت في الليل تعرضت للسراق هذا الكل اخواتي نساوه وامي ما عادش تعرف ما عادش تصلح ورجلها كيف كيف اللي هو في اخر حياته ولا عاجز وتلهيت بيه خاطر هي تقول انا بنت اصل من لوحش بو ولادي تلهيت بيه حتى توفى معناها وقت اللي توفى هو 81 سنه عمره وهي عمرها 49 كانت آه، معناها ما عندهاش الحق باش تملك اي شيء العمل نتاعها مرحب به لكن امتلاك لا شيء لا هي ولا بناتها أهمية تكمن في أنه الناس تتعرف على علاش احنا نحب المساواة في الميراث علاش ندافع على حقوق النساء علاش نحب نوصلوا للمساواة التامة والفعلية الأهمية في les événements هذايا اللي احنا كل كل حدثنا عملوه نجيبوا les documents نتاعنا نجيبوا البراهين نتاعنا نوزعوها على الناس نتناقشوا نقبلوا الآراء المختلفة آه، نسعى نحو آه، ان نخليو الناس تفكر وتخمم وهي تولي تطلب الحاجه اللي احنا déjà نطلبوا فيها؟ هي طريقة اللي يكونوا فيها الضحايا هما في قلب الحدث مش فقط المشرعين والساسة إلى غير ذلك وإنما قلنا خلي نعليو صوت النساء يكسروا حاجز الصمت يكسروا حاجز الخوف هما اللي يقولوا بنفسهم كيفاش عاشوا المعاناة هذوما أنتم حضرتوا معنا اليوم شفتوا قداش فما مشاعر آه، فيها الكثير من الغبن فيها الكثير من الأسف لأنه عائلات تفكت بسبب عدم المساواة في الإرث آه، واللي هو يصدم الناس اللي يكذبوا علينا اليوم ويقولوا الوحدة الوحدة متاع العائلة آه، باش تتمس إذا كان ساوينا ما بين البنية والولد ولا ما بين الزوجة وزوجها في الميراث وإلا ما بين الابن اللي مولود في وسط الأسرة القائمة على الزواج والابن المولود خارج الزواج